ketahui guys karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan kita tengok nih abang daripada Eja Fendi kalau tak silap Eja Fendi tiktoknya ini sumbernya tapi abang nih saya tak tahu nama dia jadi jom kita tengok langsung guys let's go kehebatan azan Allah menunjukkan kuasa yang bila dilakukan ah, eh siapa nama dia Assalamualaikum Saya Pak Yus Pak uh, Yus Kebanyi Hulu Langat di kawasan Kampung Jawa Hulu Langat Pada ketika itu uh, hujan turun dengan sangat lebat je Dan uh, pada awalnya rumah ni dalam keadaan yang uh, boleh dikatakan selamat lah tapi air belum sampai lagi Sebab uh, rata-rata rumah yang berada di belah sana tu uh, sudah dinaiki air tak, tak, tak, tak, tak, dan perasan air sudah mula sampai di kawasan belakang rumah. Lepas ini, air sudah naik. Tapi masih di paras kaki lima, uh, kaki lima rumah. Maksudnya kalau kita para pedali sahajalah. Uh, dia dah kadang air dah sampai tu, saya pun beritahu sebagai di kuasa untuk keluar dari rumah sebab ada kemungkinan kawasan ini akan mengalami banjir. lah. uh Banjir dan kita pun saya pun pindahkan semua ahli keluarga letak di jalan sana tu. Kita payah tinggi sedikit. Okey. Di tengah jalan tu. Uh, mereka duduk di dalam kereta lah. Dan saya kembali semula ke rumah sini. Dan keadaan masa tu sekelip mata saja saya dah... Uh, uh, dah melimpahi lah kawasan ni. Okey. Dan arus sangat deras. Dan air tu dah melimpahi sampai ke air memang sudah melimpahi sampai ke sini ke, ke, ke sini dan pada ketika itu saya ber, dah tak tahu nak, nak nak nak cakap apa itu pada Allah saya berterima kasih kepada Allah dengan izin Allah saya azan sebab saya dah tengok ah, air dah nak melimpahi masuk ke dalam rumah dan izin Allah di azan Dekat sini, saya menghadap kiblat, saya azan kepada Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis dan saya dapati air tak masuk langsung. Lepas itu air tak masuk langsung ke dalam rumah. Tengok. Apa yang dia cakap? Selepas azan, air tu tak masuk rumah. Ini merupakan ilmu untuk kita dan juga pengajaran bagi kita semua mungkin Allah Subhanahu wa taala nak apabila ada terjadi sesuatu ingatlah kepada saya macam tu. Air hanya dilalu saja. Walaupun arus deras tapi dia hanya lalu saja. Dia tak ada masuk ke dalam rumah. Allahu akbar. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Allah Maha baik sebab dah saya dalam keadaan macam ni dapat dapat ingat pada Allah. Allah, Allah betul. Betul betul sih guys. Allah akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rezeki kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah Syukur kepada Allah Masya Allah Rumah ni nak kerja yang selamat Dan tak masuk air Kalau nak dibandingkan dengan rumah yang sekeliling Kawasan ni lah InsyaAllah So jadinya Apa-apa pun Kita ni semua akan kembali kepada Allah Betul Tak senang menderita saya apa pun kena ingat Allah, pasal kebaik dengan Allah betul. Allah maha baik, Allah takkan menzalimi hamba dunia betul, betul semua yang terjadi ni asbab kepada kebaikan kepada tu insyaAllah betul pertanyaan sikit je saya kat malam-malam kursus dalam rumah ni saya sangat baik jika Allah pilih nak biasanya apa dia saya betul tak dia tak sebab itu pengalaman saya jalan Surat. Dia sentiasa baca surat Al-Mulk. Al-Waqi'. Allah berjemaah eh, saya tak bekerja ada di rumah solat Alhamdulillah dia ada isteri anak-anak dan ini saja berselawat kepada selamat selamat pagi, selamat. Okay guys, sebuah pengajaran bagi kita Yang pertama sebenarnya amalan-amalan beliau ini Yang disebutkan oleh beliau Yang pertama surah al mul surah Al-Waqi'ah, surah Yasin kalau tak silap Lepas itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Banyak-banyak bersolawat dan salat berjemaah di dalam rumah Banyak daripada keluarga yang memang Tak tahulah saya nak cakap apa Tapi berjemaah di dalam rumah tu sangat-sangat baik sekali guys Sebab apa? Keluarga kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah tu Dan rumah itu akan menjadi berkah Allahu Akbar dan banyak juga kejadian ada mushaf Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa banjir ada juga musola yang satu petak saja kamar yang Allah jaga tuh sebab apa dalam tu dilakukan salat Allahu Akbar banyak kejadian-kejadian yang Allah nak tunjukkan kepada kita apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan tolong kita masihkah kita tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala masihkah kita meragukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala على hendaki. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kepada kita, apabila kita dekat dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Sebaiknya kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan mengawasi kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan tak adil. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Maka daripada itu kawan-kawan sekalian, daripada video ini kita boleh mengambil pelajaran yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bagus bagi kita semua, yaitu keutamaan kita mengamalkan sesuatu dengan istiqamah lalu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kuncinya hidup di dunia ini hanya sementara kalau kita dekat dengan Allah beruntung kita tapi kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah rugi kita maka daripada itu saya mengajak kepada diri saya dan kawan-kawan sekalian semua ni perbaikilah solat kita jaga solat kita dirikanlah solat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baca al-Quran sebab dalam banjir ni yang Allah Subhanahu wa taala jaga apa yang pertama tadi itu tempat solat Al-Quran Lepas tu orang yang mengamalkan amalan-amalan tersendiri Sama halnya dengan letusan Gunung Semeru Ada sebuah rumah yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Yang diamalkan adalah membaca surat Yasin Selepas surat Maghrib tiga kali Allahu Akbar orang biasa bukan ustaz bukan ulama tapi Allah Subhanahu wa taala jaga dengan amalan-amalan kecil saja Allahu akbar ini pelajaran yang sangat besar bagi kita kita sebagai manusia kadang lupa kadang tersilap maka di daripada itu inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terima kasih dah tengok video ini sampai selesai dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu daripada kebodohan saya sendiri saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you